Me llamo Mohamed y eh, soy de Marruecos, tengo 20 años. Yo soy el más grande de mis hermanos y tengo cinco hermanos más en Marruecos y mi padre es mayor. Y yo me decidí a ir de, mi país para ayudarle a ellos que salgan adelante. Por lo cual me fui de, mi año, de, Marruecos con 9 años o 10 años me fui de Marruecos. Me metí en un, camión de basura, en un camión de basura que traía basura a Cádiz. Como Ceuta es pequeñita, trajeran basura a Cádiz. Me quedé andando a la carretera por unos 5 kilómetros o 6 kilómetros andando. Y luego vi un coche que se paró delante mí. Era una familia, me entendí que me querían coger, me ayudaron. Me llevaron con ellos a casa, vivían en la línea. Eran tres mujeres, me llevaron con ellos a casa. Tiene con ellos tres, tres cuatro meses viviendo con ellos en casa. Y luego me, me metieron en protección, en el eh, centro de protección. Me busqué trabajo ahí en Jaén, cogiendo algodón en una empresa tan chiquitita en Jaén, de, que de, los 12 hasta 14 años estaba trabajando, siempre, siempre en los temporadas. Me llamaban a trabajar en Plotao, muy, trabajaba Plotao, me pagaban, ¿sabes? Me pagaban lo que me pagaban, pero bueno, yo me conformaba con ese dinero. Hay gente que me ha ayudado, hay gente que me ha echado de mano y hay gente que me ha cerrado la puerta en mi cara. Si tú estás estudiando, si tú tienes un plato de comida, si tú puedes tener un futuro mejor estando allí, te puedes estar allí perfectamente que no tienes nada que hacer aquí en España. Ahora, si tú tienes guerra, si tú tienes que no estás bien en Marruecos, que no puedes beber, pues cualquier país, digo yo, que serás bienvenido. Pero si tienes para comer, si tienes para estar bien en Marruecos y puedes tener eh, recursos en tu país, quédate allí con tu madre mejor. Esa, esa se lo digo yo a todos mis paisanos, la verdad.